Eh, bueno, señores, pues mi mamá no, mi mamá no quiere salir. Así que, bueno, quiero presentar a toda mi familia, mi mamá no. Soy Felipe Porto, ya me conocen. Y ella es mi china. Mi ella, Ah, yo tal vez se vea mejor, señores. segunda, tercera. y la mechina era Wendy Valentina, también se llama Wendy Valentina y Valentina Mechina. Y ahora está Rufina. Voy a presentar mi Rufina, Rufina, Rufina, Rufina no, bueno a hacer eso, tercera. mira la cámara, vas a hacer Mira la cámara. Anda a jugar. Anda a jugar, dale, Okay, O